tu estás assim sozinho, não culpes quem estava a teu redor. Vivias nessa teimosia enquanto é queríamos o teu melhor. E quem erra uma vez tem perdão, quem erra duas tanto faz. Mas fazes disso rotina, acredita que isso não se faz. E parece que clichê mas quem ama cuida, dá o braço a torcer. Não fizeste nada para mudar, e agora estás a sofrer. Até partilha a tua dor, mas não enxergas além do teu umbigo. E ficas admirado por não teres mais contigo. Podes ir. Só vês os teus direitos e esqueces todos os deveres. Só te trai caminhos vazios e o trabalho é para os outros fazer. Só vives o presente, o futuro tu mandas foder. E parece clichê, mas quem ama cuida dá o braço a torcer. Não fizeste nada pra it. Isto foi de princípio. Olha, isto estás a ver, isto foi de princípio ao fim. Isto... Assim, não, o princípio ainda foi pior. <laughs>